deu paz no coração. separar de ti, nem altura, nem profundidade. Nada vai nos afastar de ti, nem principados e nem potestades. Sou protegido.